जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है भारत को जंग की धमकी दी है पाक ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को फिलिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है पाक सरकार में मंत्री फवाद चौधरी का कहना है कि हमें संसद में बेकार के विषयों पर उलझने की बजाय भारत का जवाब खून आंसू और पसीने से देना होगा और जंग के लिए तैयार रहना होगा बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनते हुए अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को खत्म कर दिया है ऐसे में यहाँ पर सिर्फ धारा 370 का एक ही खंड लागू रहेगा उधर पाकिस्तान में भारत सरकार के इस कदम से मानो भूचाल आ गया है इसके चलते विपक्षी पार्टियां पीएम इमरान खान को खूब खरी खोटी सुना रही हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मरियम नवाज ने इमरान खान पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात कर इमरान खान को मूर्ख बनाया और ये अनुमान नहीं लगा पाए कि भारत क्या योजना बना रहा है मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान सख्ते में आ गया है ऐसे में पाक के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने जम्मू कश्मीर में बदले हालात पर चर्चा के लिए संसद में संयुक्त सत्र का आह्वान किया है बता दें कि पहले ये सत्र मंगलवार को बुलाया जाना था जो